So we're here today at Hardware Sugar and we're going to start a brand new series called Peculiar. So if feature namin yung mga weird and cool and peculiar, that's why the name, na gadgets or components. And for the very first episode, we're going to take a look at yung TP-Link's Powerline Starter Kit.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 Pero kung yung Wi-Fi, sinesend niya yung data through the air or yung Wi-Fi signal, itong power line, sinesend niya yung data dun sa wiring ng bahay mo, yung <laughs> electrical wiring. So, medyo amazing siya. Pero nung nag-research ako, medyo matagal na pala tong technology na to. And yung concept niya, ginamit na rin dati. So, from yung dati na ginagamit nating um, internet connection, ano yung DSL, or yung digital subscriber line, ginagamit niya yung telephone lines to transmit data. Ito, ginagamit niya yung, yun nga, yung power line. So, a-unbox natin tong kit na ito. It comes with two adapters para makita natin kung paano siya nagpa-function. So, yun. It comes with, syempre, yung quick installation guide. And then, it comes with two power line adapters. Actually, it came it also came with yung LAN cables pero hindi ko na nasa hindi ko na nagamit kasi <laughs> fake to na unboxing kasi na-unbox na namin to dati. Pero gusto lang namin pakita syempre <laughs> yung laman nitong package nito. So, dalawa siyang ganito. So, dalawa siyang kasama dun sa kit. And how it works is, itong first, lalagay mo to dun sa outlet, isasaksak mo siya dun sa outlet na malapit dun sa router mo. Tapos, meron siyang, pareho sila eh um, meron siyang LAN connection, i-connect mo to dun sa LAN port ng router mo. That's how it would get yung data from yung ISP mo. Etong isa, lalagay mo siya sa outlet na malapit naman dun sa PC mo. Tapos, ko-connect mo rin siya via LAN cable. Kahit ano, pwede mong gamitin sa kahit saan. So, ito, pwede din to sa PC or ito, pwede din sa router. Like, parang walang special sa kanya based dun sa kung sasaksak mo ba siya sa router or sa PC. Like, lahat sila pare-pareho. So, ang gagawin niya, yun lang. Actually, ko-connect mo lang talaga siya and then it just magically works. Ang lalabas <laughs> dun sa PC mo, iisipin niya na, oh, okay, so may LAN connection ako. And yun na, yun na yung parang pinaka-internet connectivity mo. So, how does the technology work? Well, each of these units, meron siyang circuitry na nagko-convert no 802.3 na protocol, yung ginagamit ng router mo, to yung tinatawag na home plug AV protocol. So that enables it to transmit yung data through yung AC na wiring do sa bahay natin. So it does it by taking advantage of the fact na yung AC current consistent siya na 50 to 60 Hz lang. Ito, isasabay niyo yung data through yung AC na yon pero gagawin niyang 2 to 86 MHz yung kanyang frequency. So ito, actually pareho lang naman sila. Ito, pag nakadetect siya ng gano'n na mas mataas, kasi yun nga, di ba, yung AC, tinatanggap din ito. Parang meron din siya nakikita ng 60 Hz. Pag may nakita siyang 2 MHz or pataas, uh, madidistinguish siya na, ah, okay, data yon Tapos, papadala niya yung data dun sa receiver, which is pwedeng yung PC mo, pwedeng laptop, or pwedeng iba pang gadgets. So that's how it works. Okay, so bakit mo naman to bibilin, no? Eh meron namang Wi-Fi, meron namang LAN cables. Well, Binili ko to kasi recently nasira yung Wi-Fi dongle ko na. And I've had many experiences with Wi-Fi dongles. So, bumili na ako ng high-end, bumili ako ng low-end bumili ako ng mid-end. Yung recent ko, yung tenda, parang nasa 1,000 pesos din yun. So, for a Wi-Fi dongle, medyo, medyo mahal siya. Ganun pa rin, nasira pa rin. So, either burara ako <laughs> sa paggamit ng Wi-Fi dongles or talagang hindi sila reliable. So, nag-experiment ako. Tinignan ko kung ano pa ba yung ibang solutions. Kasi, most definitely, hindi ko pwedeng gawin yung pinakamagandang solution which is to mag magwa-wire na lang ako ng LAN cable from my router to the um, to my PC. Hindi pwede yon kasi sa apartment ko, walang room para padaanin pa yung mga cables kung saan-saan. So, either stuck ako with Wi-Fi dongles or buti na lang nakita ko nga itong powerline technology na ito. Okay, so we're going to test it now and very easy lang naman yung setup. Yun nga, isasaksak mo lang to yung sa outlet na malapit sa router and yung another malapit naman sa PC mo and it should work. Ngayon, may mga konting caveats lang. Um, for example, hindi mo sila pwedeng isaksak sa extension or sa power strip. Kailangan direct sila na nasa outlet. Tapos, meron ding mga types ng circuit breakers na hindi ito pwede. Especially, halimbawa, malaking-malaki yung bahay nyo and hindi sila nag-share ng circuit breakers. Let's say, yung room mo, tapos yung router mo nasa baba ng bahay. And, yun, hindi sila mag-work. Okay, so another thing, hindi sila pwedeng mag-share ng outlet sa isang appliance or sa isang source na nag-generate ng noise. So, halimbawa, yung mga ref or yung, let's say, may mga fluorescent lights, hindi siya pwede dun. Well, pwede naman, pero mag introduce yun ng interference and magsasuffer, syempre, yung, um, yung fidelity ng yung connection. So, that's one of the things na parang i-consider mo. Parang Wi-Fi din yung wifi, hindi siya pwede na napaka-stick ng walls mo or napakalayo. Ito, yun yung mga caveats niya. Okay, so yung review naman, no, how was the experience? Well, I could I would say na yung experience was really the best. Like literal siya na plug and play. Wala kang gagawing setup, wala kang software na gagamitin. Pa-plug in mo lang siya, make sure na maganda yung pagkaka-plug mo ng mga cables and make sure na syempre nandoon nga siya sa matinong outlet and everything just works. Ngayon, it would have been enough kung mamatch niya yung nakakuha kong connectivity nung naka-wifi dongle pa ako. Kasi yun lang naman talaga yung expectations ko eh. But, <laughs> however, na-exceed niya yung expectations ko. Um, from from 20 Mbps, naging 43 Mbps yung speed ko. And hindi ko alam and hindi pala ako aware na how much hampered yung performance ng aking router dahil dun sa wifi dongles. And yun nga, dahil essentially, nagta-travel pa rin siya by cables and hindi na by wifi, mas talagang uh, mas performant siya kaysa sa wifi talaga. Ngayon, hindi ko naman siya masasabi na if this, this is the best. Siyempre, yung LAN cable na direct pa rin na method, yung, siyempre, yung pinakamaganda pa rin. Pero, this is a very good alternative if naghahanap ka nga nung solutions other than Wi-Fi. Ibang power line kits, uh, minsan apat na yung nasa package, yung iba, meron ding Wi-Fi hotspot. So, as in, napakaganda ng technology na ito. Yung last na caveat, so kung yung mga Wi-Fi dongles, nagre-range sila from 600 pesos to, let's say, mga 2,000, siguro mga 1,000, medyo maganda na yun. Itong power line na to na starter kit, it sells for mga 2,800 pesos. So, medyo mataas yung barrier to entry <laughs> para ma-adopt itong technology na ito. Pero for me, it was so worth it. It would have been worth it kung basta nag-work lang siya and mas stable yung connection ko. Pero, mas talagang sulit kasi nga dumoble pa yung speed ng internet ko. Now, we're not gonna say naman na guaranteed yun na dodoble yung speed mo pag ito yung ginamit mo. But what I would say is, uh, for my use case, siya yung mas reliable and mas gumanda yung performance nun sa akin. You just have to remember yung caveats na sinabi ko And kung susundin mo yung instructions and susundin mo yung mga limitations na yon, then you're good to go. It's really like it's way better talaga than yung mga traditional na Wi-Fi dongles, especially also kung gumagamit ka ng mga stock na routers. Okay, so that was episode 1 ng ating brand new series na Peculiar and make sure na you stay tuned, make sure na subscribe kasi marami pa kaming mga i-feature na very cool and very weird na gadgets. Actually, yung iba on the way na, pinapa-deliver na lang. So yun, if you like this video, like it. If you haven't subscribed, please consider subscribing. And also, for all your PC needs, go to yung aming physical store here at Giho Street, Makati, Hardware Sugar. And also, uh, for your tech needs naman, for your tech questions, go to yung aming official na forum, yung pm.hwsugar.ph.